Je suis avec euh, Mathieu Carloé qui va nous présenter euh, son deck. Bonjour. Ah, c'est un deck prison. C'est un deck prison euh, avec des éléments de contrôle classiques, type The Deck. On retrouve les éléments de contrôle de permission, de disenchant et d'anticréature de The Deck. On retrouve une partie des cartes de power en bleu, plus démonique. à noter l'absence de Brain Geyser et de Prost. Euh, en lieu et place, on a une toolbox euh, avec euh, des multiplications d'artefacts avec les copies et les transmutes. L'idée, pour moi, c'était vraiment de jouer Candelab de Tavnos. Et Candelab de Tavnos, c'est très sympathique avec Mishra, c'est très sympathique avec Librairie, et c'est très sympathique avec Winter. Je voulais jouer cette carte aujourd'hui, c'est une de mes cartes préférées, certainement ma carte préférée de Magic l'occasion de jouer old school, c'était aussi euh, l'occasion pour moi de jouer les chandelles. Hmm. Euh, donc une base de blanc-bleu avec un tout petit peu de noir pour euh, démonique et pour le side, et une base de blanc-bleu essentiellement pour garder le contrôle. Et surtout pour instaurer des éléments de prison. Donc à partir du moment où on a euh, un tout petit peu de, cartes en main, euh, en fonction de la situation, Transmute Artefact permet d'aller chercher les cartes adaptées au match-up. Disrupting Scepter pour faire du card advantage et pour euh, vraiment dépouiller l'adversaire s'il joue de la permission. Nova Pentacle contre les decks aggro, qui est au sort qu'on ne présente plus. City in a Bottle pour euh, être euh, à l'abri des jeux très multicolores et des séréndies frites. Et puis euh, bah, des éléments de prison classiques que sont Howling Mine, Relic Barrière et Winter Orb qui sont les éléments des, decks parfaits avec, avec et en fait, l'intérêt, c'est d'en avoir qu'un seul de chaque, mais de les doubler si besoin avec les, copies d'artefacts. Donc en fonction de la situation, on vient verrouiller la prison, ce qui impose en général d'avoir un copie d'artefacts en main bah, pour pouvoir poser un artefact clé et le copier dans le même tour à un moment où l'adversaire est exposé, ou en ayant de la protection, euh, en faisant en deux tours mais en ayant un counter spell up. Euh, le deck fonctionne très bien, là il manque une carte clairement, c'est Triskelion, euh, ou Sushi pour finir les games euh, rapidement, surtout post-side, parce que The Abyss fait vraiment des choses en, post-side. Euh, voilà. Alors faut savoir que dans ce tournoi, il y avait la mana burn de, mise en place. Du coup, est-ce que ça aurait posé problème avec ce type Dans ce jeu-là, je pense que ce serait pas un problème dans la mesure où il y a les 4 Mishra et le candélabre qui viennent vraiment manger les manas extra mm. Euh, j'ai pas vu beaucoup les factories. Euh, une des bases du jeu, c'est aussi de copier factory avec copier artefact pour avoir vraiment un nombre de, de, Mishra euh, très important. je crois pas que le mana burn soit réellement quelque chose d'impactant dans la mesure où il est anticipable et où dans l'ensemble les parties ne se jouent pas à quelques points près. Mm. Mais euh, c'est mon analyse personnelle. Je pense que dans ce jeu-là, en tout cas, c'est pas vraiment gênant vu que j'ai beaucoup d'artefacts avec des coups d'activation, voire même l'idée de faire euh, sushi. Alors, quand j'ai bu des decks, mon sushi, on va revenir à la base, euh, je voulais insérer sushi pour pouvoir transmuter les sushis dans autre chose. Le problème, mm. c'est qu'à ce moment-là, le trigger de sushi ne vient qu'une fois la résolution du transmute artefact opérer. Et donc on ne peut pas aller chercher euh, un Mirror Universe avec un sushi par exemple en payant avec le mana du sushi. Mm. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Euh, je pense que tous les decks qui jouent Tom ou Disrupting Scepter n'ont pas vraiment peur d'avoir euh, d'avoir sushi. après. ta mana va être utilisée de toute façon. Ouais, mm. franchement, le, le... j'aurais bien aimé trouver un slot de plus pour une source de mana en plus, une île de base idéalement, euh, j'aurais voulu trouver un, slot de plus pour un Triskel. Euh, et j'aurais voulu trouver un slot de plus pour une regrowth. voilà. Je me suis interdit City of Brass parce que après sinon ça devenait The Deck et, je vraiment City in a Bottle qui va se chercher. J'ai 4 City in a Bottle virtuels dans le, deck, mm. plus une cinquième de side. Et euh, ça, ça peut vraiment aider dans beaucoup de match On va parler du side. Ah, j'avais des questions sur tes Chains of Mephistopheles. Oui, c'est uniquement contre The Deck. D'accord. Vraiment contre The Deck. À partir du moment où on fait Chains, moi je sais que je peux euh, top decker et avoir de la permission euh, relativement peu mais s'il fait pas de card advantage à la longue en récursion, il a pas d'out, il sera obligé de cracher un disenchant sur la chain. Hmm. Et ce qu'il faut voir, c'est que mon deck est très sensible à disenchant et que la seule réponse réellement à The Deck, et pour le rendre viable face à The Deck, il faut impérativement en mode script. Hmm. Si on désactive pas la récursion Time Twister de The Deck, euh, le match-up est, très défavorable. Euh, je pense que pour un bon joueur, avec mode script, le match-up est euh, plutôt favorable plus de Time Twister, ça contre le, recall et le regrowth aussi Absolument, même si euh, aujourd'hui j'ai mal joué et que j'ai pas contré les recalls et les regrowths comme il fallait. En tout cas, ça m'a coûté une manche. Euh, mais effectivement, c'est une carte qui est utile face à des, à des cartes restreintes et qui, dans le pire des cas, se transmute. Mm. Euh, donc vraiment, c'est pas gênant, il n'y a pas, y pas d'artefact qui soit des poids morts. Puis je sais que tu voudrais parler de Nova Pentacle, vraiment... Euh, J'allais venir dessus. alors ça, c'est vraiment l'ajout de dernière minute. Euh, j'ai refouillé ma petite collection Legends et... Et on m'avait sorti un Nova Pentacle, mais c'était en 95. Et c'était un jeu contrôle, et ça m'avait marqué euh, tellement que je m'en suis souvenu euh, plus de 20 ans après. Et que quand on a des créatures et que l'adversaire on n'a pas Nova Tackle, c'est vraiment le pire cauchemar. Voilà, ça fait gagner des tours et des tours. Et en fait, ça bloque une game sans rien avoir à faire. La, simple présence de la carte sur le board, c'est un, immense, un, gigantesque dodan pour tout ce qui a des stratégies basées sur euh, du dommage en fait non récurrent. Hmm. Voilà, après, euh, en tout cas, tous ceux qui ont des créatures. Sinon, il y a toujours la possibilité d'activer une Mishra pour absorber euh, une Fireball létale, par exemple. Donc on active sa Mishra, tu on fait Pentacle dessus, et euh, on, perd sa Mishra, mais en ma mm. foi, on n'a pas pris la Fireball. Mm. Les sorts sous plocher, je vois que tu en joues deux, est-ce que c'était suffisant Est-ce qu'à un moment tu voulais en avoir Non, j'aurais voulu en avoir un troisième. J'ai coupé le dernier pour pouvoir rentrer le Nova Pentacle, justement. Euh, pour avoir quelque chose de tutorisable face à Agro. Euh, je pense que 3 c'est le bon nombre. Malheureusement, les slots euh, du, jeu sont assez, assez difficiles à trouver. Hmm. Dernière question. Oui, c'était par rapport à ta relique barrière. je voulais savoir si jamais elle t'avait été utile, si jamais elle a eu un effet impactant. Est-ce que tu allais la chercher souvent avec tes transmutes artefacts alors comme je disais tout à l'heure, euh, aucun artefact du jeu n'est jamais vraiment mort. Donc de toute façon, c'est euh, de la nourriture pour les transmutes. Toutefois, euh, la carte est vraiment euh, impactante à partir du moment où dans la pioche naturelle, on a Winter Orb ou Howling Mine. Euh, dans l'un et l'autre cas, la carte va vraiment être déterminante pour casser la symétrie de, de, la Winter ou de la Howling Mine, en sachant qu'il y a beaucoup de sources d'artefacts, donc pour la Winter, il n'y a pas vraiment besoin, surtout avec Chandelle. Je m'en suis rendu compte aujourd'hui à force des games. Et pour la Howling Mine, c'est un petit peu le même problème si à la Winter, la Howling Mind fait son travail toute seule parce que l'adversaire ne peut pas tirer parti suffisamment de ses propres euh, pioches supplémentaires. Franchement, la carte est sur la sellette. Euh, aujourd'hui, si je retestais ce soir, là, tout de suite, ce serait probablement le slot que je couperais pour mettre le Triskelion. Hmm. Voilà. ah, merci <laughs>